Привет, друзья! Я знаю, многие верили в то, что этот день наступит и секреты перекупа вновь вернутся в благосферу и не просто вернутся, а ворвутся в нее ударом с ноги. Этот день настал. Я не знаю, будет ли это новый сезон, цикл видео или этим видео э, все ограничится на долгое время. Трудно строить планы, со временем беда, его не хватает даже на секретный гараж, а в нем сейчас приоритет – Э, там видео выходят э, довольно-таки э, стабильно. И многие перестали просто спрашивать уже, где ролики на секретах перекупа, а перешли в секретный гараж. Там контент немного другого формата, точнее совершенно другого формата, никакого перекупства, только ремонты, только техническая информация, обмен опытом, ну все как полагается. Поэтому ссылка под видео, встречаемся там по поводу э, всего того, что касается ремонта, обслуживания и э, жизни автолюбителя в целом. Секреты перекупа альбоматор, я не могу его э, оставить просто так. И многие требуют от меня все-таки, давай осмотры, давай покупки, давай перепродажи, давай трэш-контент. Я эм, не уделяю должного времени этому интересному проекту. Уже объяснил почему. Сейчас скажу без должной скромности по а, моему а, пути пошли многие. И есть те, кто делает это круто, все правильно. Свято место пусто не бывает. Делайте, дерзайте, и все у вас получится. А, многие меня спрашивают, опять-таки, почему ты не перешел на крутые тачки, там, на э, S-классы, E-классы и так далее. Все это есть э, в той или иной степени. Не каждый контент зрителю интересен, э, а вот именно в осмотрах, именно в этих ведрах, в чухомобилях и э, была сольник за степени проекта. То есть э, можно перевести э, канал на рельсы показывания там крутых тачек, так вот пальцы будут в кресле сидеть с высокой спинкой. Но это не мое. Сегодня мне хочется быть самим собой, а я люблю купить что-то такое вообще непотребное и сделать из него вещь. Э, почему это видео снимается? Потому что вчера мне позвонил мой старый знакомый, э, волчара Перекуп, с ним надо держать ухо востро, он может и откусить руку по локоть. Поэтому э, посмотрим сейчас. Э, он предлагает Ешку с большим пробегом, э, по-моему, 211, он даже сам толком, он знает стопудово все, но не признается. В общем, Ешка за интересную цену, дизельная. Жители страны СНГ э, локти будут кусать. И э, как это вообще, да, почему, где эта таможня, зачем она нужна, такие варианты. Погнали. Э. Эй, эй, не облизывай только меня. Кому на фиса? А, а Тусоль. Так. classique. Il était brûlé elle Non, non, c'est un neuf qui était pas peint. Neuf C'est n'importe quoi, écoute, c'est... Ah, boîte manuelle. Comme ça, elle est propre, mais tu vois, euh, les rétro, il est par terre, euh, pour ouvrir les coffres. Attends-moi, parce qu'il il est parti. Regarde. Regarde qu'est-ce qu'il a fait pour ouvrir. Ah oui, c'est bien. Hein Oui, c'est bien. C'est intelligent, hein Il y a des champignons. Bah, écoute, elle était dehors depuis un an. Hein. Depuis un an euh, C'est ma belle-mère, Ah oui. Pour ne pas réparer, il est, il est passé un fil, il ouvre comme ça. Ouais. Ah, bien. Ouais, mais écoute, toute sa vie, il était comme ça. Ah bon J'ai Chaque voiture que je vendais, je lui vendais des voitures du monde. En bricoleur, hein Au bout de, 6 six mois, il était petit. Euh, je vendais à mon beau-père une voiture. Il a pris la voiture de beau-père. Il a mouillé. Uh-huh. Euh, il a pris pour son fils un, golf. Uh -huh. Il a uh-huh. Il a roulé avec cette Mercedes. Il a, le fils, il a glissé sous la neige. Uh-huh. C'est vrai Mais si tu le voyais quand il a acheté, elle était nickel. Hein. C'est vrai Oui, oui. Бабушкин сервант. Je commence pas. Je ne pas pris, de là-bas parce que les gens ils vont faire ma belle-mère qui, habite là-bas. Uh-huh. je me suis dit, hop, oh, j'ai tous les bons quoi. Uh-huh. Et ça va partir rapide, ces gens de Oui, c'est le boîte auto, oui, ça vaut le coup, mais c'est le boîte manuelle. Qu'est-ce que tu vas gagner avec le moteur Il est incroyable. C'est le moteur à vie. Il n'y a rien qui coûte quelque chose euh, vraiment cher, quoi. Boîte auto, oui, mais boîte manuelle. Et le moteur, comme je te dis, euh, il fait 500 000, aucun problème, même plus. Mais, Ici, il casse pas. Il est besoin à personne. Ah oui, qu'est-ce qu'il a Mais comment on les... Écoute, ça se voit, ça se voit. Ça se voit. <laughs> C'est un, comment ça s'appelle Un rasta avec les, les, cheveux comme ça, non ah. Qui fume le beurre, non Il a des cheveux longs, il est gros et il est feignant, il fait les mafieux puces, euh, comme, un gitan. <laughs> ah oui, tu vois, il y a un joint, joint foutu. Tu vois, il y a charbon là. T'as vu Non, j'ai même pas regardé. T'as même pas regardé Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Moi, je vais la débarrasser d'ici au plus vite. ok, ok. et c'est tout. Hein. Bon, écoute, euh, tout dépend le prix, comme je te dis. Il n'y a pas de mauvaise voiture, il y a de mauvais prix. Écoute, lui, il voulait 500. J'ai dit, tu ne les auras pas 500. Mais non. Euh, j'ai dit, si maximum. Bon, si je le mets en pièces, c'est bon. Mais comme ça, j'ai dit, écoute, si tu tires 300, tu peux être content. Et à 300, ça, ça va. Hmm. Parce qu'ici, il y a aussi les pare neufs là-bas. Où ça ah, elle va ensemble. Il a acheté des pièces, il a mis tant d'argent dedans et puis il l'a laissé tomber. Voilà. Hmm. Et il démarre, je peux démarrer hein? Je peux te démarrer Tu peux, oui, oui, oui. Ah, fais gaffe, je crois que ça démarre parce que les bornes, elles se baladent comme ça, mais elles démarrent. La clé, est sous les pieds. Ah, il y a des rideaux arrière automatiques, t'as vu hein? Il y a des rideaux arrière automatiques. Oui, mais ça sert Тут, короче, есть шторки задние автоматические. Ой. Autrement, au niveau de suspension, il n'est pas de... Il roule normal, il n'y a pas de claquement. Il est venu lui-même tout seul. Короче, уроки. Уроки французского сегодня. Столько переводов. Ох ты! Ну вот многие говорят, классик это базовая комплектация. Нет. Классик это обвес. Он может быть заряженным со шторками. Так. 300 евро. Жаль, что не автомакс. Хотя шестиступка. ступка. Ребят, что думаете? Предложить ему 250, 200 предложить. Le papier Elle a encore immatriculée Oui. Oui, c'est au nom de ma belle-sœur. Ah, ok. Ha ha Ah bah, euh, euh, c'est pas grave. Ça, c'est moi grave ce qui existe ici, là. Mmh, hein <laughs> Это не чухомобиль, это некромобиль. Ну, я думаю, при должном подходе она еще побегает. Оформленная машина на номерах, ездить можно спокойно. Только заднего стекла нет. О, подогрев сидений. Это все ерунда, это все снимается керхером, отбивается, как новые там сиденья. В общем, надо думать. Вот так вот со стороны, если крыло покрашенным представить себе, оно даже смотрится в принципе. Тут переходиком, здесь испорчен капот тоже под покраску. Эта сторона вообще хорошая практически. Датчик света, датчик дождя. Так. Juste le pare-chocs, je crois qu'il a payé, je ne sais pas quoi, euros. il est- Je sais pas, il a acheté sur Mercedes. Chez Mercedes Non, arrête. Ah, regarde moi. mais Tong Yang au Mercedes n'existe pas, c'est sûr. arrête. bon, 200 balles, Lionel. Hein? 200 balles, je le prends. Non Écoute, je, je, lui dirais. Déjà, il voulait 500. Bah, 500. Il rêve, regarde. Покрасить крыло. Я не знаю, 200 евро предложил. Если захочет. Думаю, отдаст. Это, конечно, плохо. Bah, forcément. Ah, même, écoute, honnêtement, Zakir, maintenant, je connais aussi un tas de Lituaniens euh, qui, qui achètent ça tout de suite sans commenter. hein. Tu vois? Évidemment, euh, c'est pas cher, mais je te dis, des fois, tu, tu touches moins cher, après tu commences à investir, investir, et tu perds à la fin. Tu es d'accord ou pas Ouais, C'est ça le problème. Я тебе говорю, вот эта м, тачка. не битая, не крашеная, только червями по мелочи съеденная. А здесь Эльдара не хватает, чтобы какой-нибудь комментарий <laughs> отвесить в адрес этой, этого средства передвижения. О, это что-то какой-то диссонанс с эпохой. Четкая тема вообще. Ни рессоров, ни амортизаторов. Конкретно. Собиратель а вон па. Oui, oh, mais ça coûte cher, non Bah oui, un peu. Combien, à peu près Oh, écoute, si tu les trouves à 500 euros, c'est déjà bien. 500 Mais c'est pas cher pour le, pour le truc comme ça. ça <laughs> ah, c'était les paysans utilisaient pour les pailles, pour les... Ah oui, pour les paysans. Ok, ça marche. Et là-bas, je vais la place où, tu vois, qu'est-ce que j'ai travaillé en quatre pattes. Où ça bah, Par terre, là-bas. Ah oui, c'est toi qui feras. Hein, mais ça, c'est ça, c'est formidable, ça. Il faut graisser, hein, bien oui, comme il faut. Je veux, je veux, la nettoyer, je veux la peindre les roues, uh -huh. euh, peindre euh, avec anti-rouille. Oui, mais les bouffer partout par les. Oui, ça c'est pas grave. C'est pas grave. Même, ça fait le charme. Hein. <laughs> ah oui, c'est vrai, c'est charme, il y en a, c'est sûr. Ah, t'as des abeilles aussi. Я говорю, вот такой вот старый перекупщик. Пчелы, телега. <laughs> Вы все видели? Ешка за 300 евро. Я им предложил 200, потом что-то, ну, он обиделся так слегка. Сказал, ладно, 250, только ради того, что мы с тобой знакомы давно. Ну, действительно, сейчас многих это удивит. Ты че там от нее? В принципе, да, от нее мотор стоит 500 евро. Дверь стоит и так далее. Там можно из нее вытащить штуки две. Но ну, опять-таки, как, как это будет, сколько это будет длиться, разбирать ее там, возиться с ней. Или же вложить время и деньги, само собой, и ее цена рыночная 2 500, короче, от 2 до 3 тысяч. Да, пробег большой, конечно, но у этих машин репутация неубиваемых, и поэтому километраж 350 тысяч не испугает. Ну, не то, что никого, кого-то испугает по-любому, но кто знает эту тачку, не побоится этого пробега. Посмотрим, что он скажет. Я, в принципе, ему и 300 тоже дал бы. Но он хитрый. Вы же видите, он, говорит, купил бампер в Мерседесе, а на бампере написано SsangYong. То есть с ним нужно тоже по-хитрому. Мы узкие, не обманываем друг друга. С хитрецами нужно по-хитрому, с наглецами нужно по-наглому, с перекупщиком нужно по-перекупски. Посмотрим, будет ли проект. Если будет, он будет интересным, я вам обещаю. Вот так. Если к этой Перекоп возвращаются, возможно. Мы еще поедем смотреть цешку за 200 евро. И там тоже поломаем цену, может быть. А может не поедем, сейчас еще пока Рашид не ответил. В общем, если к этой Перекупа возвращаются. Делитесь вашим мнением в комментах под видео. Всем всего доброго. Пока. А, чуть не забыл. У нас открылся новый канал в Телеграм, Гараж 2.0. Ссылка под видео. В шапке канала закреплен лог на интерактивный чат. Я там бываю очень часто. Приходите, пообщаемся. Пока-пока.